another win. But that's not important. What's important for every warrior, for every match, is what you fight for. And that outside, that right there, pure, 100% unadulterated love. That's what a real warrior fights for. For his family, for his loved ones, for his people, for honor. Homasan, kia tene. Be strong, be strong. Good to have you back. 今日の試合は本当にいろいろ大切なことを教えてもらいました教えてもらいましたねこれは絶対ネギになるからよしやとうまだ取れいですよ復帰伏せましただけどこれがスタートだよリスタートだよなまた次の段階その次のその次の段階どんどん進行チェンジして最初にまたタッグだタッグの頂をてめえと取るからな覚悟しとけこの野郎これは冗談でも何でもない本気で言ってることだいいか てめえもよ待ってた奴らみんないるんだそうしたのためによてめえもう一踏ん張れ頑張れああでもいいんじゃないああとりあえず帰ってきたってことだよねまずはここからだまずはここから今日の試合見てるとあんりも勉強することあると思うしああみんなをフォローしたからな今日はな次はもうフォローなくてもいけるようにあとはまた夢の続きだ しの群像購入されたお客様グッズ場お越しくださいトレの一人では岸田選手の再開を開催岸田選手の対象商品本日はお客様に岸田選手がサおしはじめ新日本のリスナーが仲間が励ましてくれたこんな仲間がいいなって思ったことは 本当なかったんですけど今日はプロレスは個人の競技だと思ってますけど本当俺は調子乗ってたんですよ人のありがたみなんて分かんなかった分かってたつもりだったけど分かんなかった本日は最後までのご観戦誠にありがとうございました今日の試合 めちゃくちゃしょっぱかったんですけど次やるとき次リングに上がる時今日以上のものを絶対見せたいと思います一つ言えるのはしょっぱかったけど今日怪我なく無事に終わって終われたことが収穫です 次はそうはいかんこんなお祝いとは今日までなんで次はお客様の目も厳しくなってくると思うんでもっともっとトレーニングしてもっともっとクオリティの高い試合を見せたいと思いますそれはやっぱりプロレスラーですから で皆様に感謝しかないですありがとうございました入場した時に黄色の、まあ、にボールがられましたあの光景見たらいかでしたいやもうこんなクソったら見たな俺でも待っていただけたもう感謝感謝感謝しかないです俺は本当に幸せ者です 日本一いや世界一いや宇宙一の幸せ者です実際そのリングで戦ってみて体のダメージ全然違ったんですよもう固まっちゃっていや本当にこんなことでってしょうがないですけど練習じゃこんなんじゃなかったんですよやっぱり 心のダメージっていうか緊張っていうかそういうのは計り知れなくて本当こんなんじゃなかったら本当は本当ごめんなさいしょっぱくてすいません本当にまあその中でも最後高校決勝決められました、ね、バカみたいに居場所こけしの場所 ございましたありがとうございます改めて本間選手にとってリングの上っていうのはどういう場所だなっていうふうに思いました転職職じゃないから何趣味はないっていうんですか <laughs> <laughs> 趣味見せられてるんですか僕らそうそうそうなると誰かもう誰にも譲りたくない最高の空間ですずっとずっと上がり続けていきたい空間だなと思います最後奥様なんで上がんのそんな上がんなくて ただ俺一方的に感謝の気持ち述べただけだからそんな上がんなくなっている出しゃばりやがってそしょっぱかったですよカツはね本当今日だけ本当に本当に皆さんによくしてあげて本当に幸せな者です僕らは僕も奥さんの知恵知恵も本当に幸せです 当に感謝しかないです選手個人個人みんなさんにも感謝ですけど新日本プロレス会社にも感謝です本当にありがとうございました欠場期間一番辛かったことは何ですかやっぱりそれは体が動かなくてリングに上がれなかったことですありがとうございましたリングを前にして怖さは感じませんでした でもお客様の声援があって行けましたありがとうございました